əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qol şirniyyatının pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün 2 stəkan yarım un götürürük. 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 qabartma tozu, 1 vanilin, 1 çimdik duz əlavə edirik və onu qarışdırırıq. 150 qram götürdüyümüz yağı yumşaq şəkildə əlavə eləyirik və unla qarışdırırıq. Sonra bir oyuq hazırlayıb və bura bir yumurtanı əlavə eləyirik. 2 xörək qaşığı qatıq da əlavə eləyirik və qarışdırırıq. Baxın, belə bir şəkildə xəmirimiz alındı və xəmiri yarım saat ərzində soyuducuda gözlədirik. Əziz izləyicilərimiz, soyuducudan xəmiri çıxardırıq və kiçik kürələr şəklində hazırlayırıq. Kürələri hazırladıqdan sonra formamızı götürürük. Formamızı yağlamağa ehtiyac yoxdur, çünki xəmirimiz yağlıdır. Kürələri yerləşdiririk. basdıqdan sonra ə, e, qazın üzərində bişirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq demək olar ki, şirniyyatımız hazırdır. İndi görürsüz içi də pişmişdir. Üstü də baxın bu şəkildə pişir. Biz qaynadılmış, qatlaşdırılmış süd götürürük və qoz ləpəsi. Qatlaşdırılmış südlə formanın içini doldururuq. Kim istəsə zövqə görə qoz əlavə də eləyə bilər. İstəsə əlavə etməyə də bilər. Baxın, bu şəkildə görürsünüz, sürniyyatımız hazır olur. Əziz izləyicilərimiz, artıq şirniyyatımız hazırdır. Siz də pişirib afiyetlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.